Закон Украины, о национальной полиции, часть 3 статья 20. Часть 3 статья 20 Закон Украины, о национальной полиции. Униформа полицейских. На униформе полицейского размещается нагрудный знак с четким указанием его специального жетона. Полицейским запрещено снимать с униформы или скрывать нагрудный знак, а также любой иным образом препятствовать прочтению информации на нем или фиксированию ее с помощью технических средств.